hampir tiba Ku sambut dengan bahagia Menahan rindu di hati Untuk keluarga tercinta Berdoalah pada Tuhan Agar selama di jalan Semoga Tuhan melindungi kita semua Selamat mudik lebaran Tetaplah fokus di jalan Janganlah kebut-kebutan Semoga selamat sampai tujuan Selamat